las viejas más. Eh, aquí estamos en la India, pasando buenísimo. Puedes tener en una pequeña bicicletica, el viejo está manejando aquí. Entonces estamos felices aquí. Vamos camino al metro y vamos a ir a otros lugares turísticos. Entonces ahorita vamos a decir a dónde vamos a ir. Bueno, estamos empezando el metro, aquí, una sola, Apolo a sola se llama. Un poquito lluvioso. Ah. Este Bakuru, Hat. Mira que me pero bueno. Que saludes. Hoy amaneció lloviendo, pero bueno, nosotros trajimos una capa para protegernos de la lluvia. Así no mojarnos. tan durísimo. Es un caos. Sí, es un caos. Miren cómo pasan los carros cerca de nosotros. a la tumba. Esto es, digamos, super Tum. Y llegamos a la tumba. Unas construcciones bonitas, ¿no? O sea, la India de verdad se ve la cultura. India tiene muchas cosas, ¿no? La parte inglesa, la parte espiritual y las cosas totalmente de ellos. Un lugar de muchas religiones, de muchas razas. Creo que esta es la parte de afuera. ¡Wow! ¡Qué bonita esta tumba! Mire. Pero creo que esta es la parte de afuera, porque la gente entra por allá. Costó 500 rupias por persona, algo así como, ¿cuánto es eso? Unos, que cerca de, no sé, 9 dólares por persona. No está mal, o sea, eso obviamente cuesta mucho más barato para la gente de aquí. Pero bueno, es parte En todo lugar valen esas cosas. quedando nos dio un papelito pues con los monumentos que, nos recomendaba para visitar. Entonces entre esos pero vamos a averiguar de qué se trata porque la verdad no, no sabemos quién era Humayus. <laughs> Pero entonces vamos a averiguar. Eh, yo pienso que esto es la parte de afuera. Donde está la tumba es en la parte de allá. Entonces primero vamos a recorrer un poquito aquí. A conocer y luego si ya nos vamos a dirigir a, pues, a que nos den un poco más de información. mucho oriental, o sea, mucho asiático de China congelado. Está muy bonito. Sí, es divino, la verdad. Muy bonito. Lo llaman pequeño, no está mal porque es pequeño. Llegamos entonces a esta parte del monumento. ¿Cómo te pareció, Camilo? Divino. Sí, ese pequeño está, majal Mira, puedes ver que tiene como una cosa como judía. Ah, sí. Claro. Ajá. Sí, es una tumba bonita, pero sí, es yo creo que mucha gente no sabe que el Taj Mahal es una tumba, igual como es esto les voy a enseñar la parte de arriba. Muchas escaleras. momento que Garden. Vamos para Lorry Garden. You know, Muslim people like beef. Yeah? And uh, beef is very, you know, strong, heavy. Beef. Yeah. If you eat beef every day and after beef, maybe, you know, if you like sex, yeah. Then you eat beef. Ah. Power. Power. Power. <laughs> pues el hombre básicamente dice que si quiere tener buen sexo, comer vaca parejo. Dice, ah, sí. Eso es lo que dice el hombre. Es que estamos buscando, preguntándole al señor que si es ilegal comer carne acá. Está diciendo que no es ilegal. que puede comer una carne acá. Pero sigue siendo una ciudad, una país donde las vacas totalmente son, son Lobby Garden. Wow. Beautiful. Lugar muy bonito, la verdad. Muy bonito. Muy verde. Muy bien cuidado. Mira los árboles. Tiene un olor particular, no se huele. no, pero no feo. Sí, ¿te gustó? Sí, muy bonito. Sí, bien bonito, ¿no? Es chévere. Sí, hoy día la verdad me salió muy bueno, dicen los mismos hindús, eh, o indios, perdón, porque no se dice hindús, hindú es la religión, ya eso lo buscamos en internet. Y dice que, no, que básicamente el, el weather, el, clima. de hoy es muy bueno porque es mucho más caliente. Ayer sí llegaba pues, fácil a los 45, ¿no? está bueno. fresquito, pues está caliente, pero no está sofocante como ayer. Sí. Pues estaba duro. Duro. Y, el Señor nos dice que en verano, o sea, ahorita en junio, es el doble de caliente. Entonces, imagínense el calor. hay eh, especies de pajaritos allá. Vamos a mirar qué especies Muy bonito el Garden. Sí, dice que tienen varias especies. Vamos a ver si podemos ver algunas de esas especies. Pero esos son los que van, se van a ver aquí. No se ven, pero sí se escuchan. Miren, escuchan. el los Garden. Vamos a verlo más cerca, a ver qué podemos ver. Las construcciones son así tipo con una cúpula se parece un poco a lo que vimos antes Lodi Garden se llama pues, Continuamos aquí en el Lodi Gardens y encontramos una arquitectura muy bonita para hacer fotos. Vamos allí debe ser un lugar de verdad que utiliza mucho para... Estamos viviendo en hindú. Ese chicken eh, tikka masala. Hola, llegamos entonces a, otro a, un monumento que se llama el Kutu Minar ante este monumento porque hay side. Nice place, UNESCO. Okay, yes. yes. 200? 200? Spanish? No. no. Oh, English. Oh, no. Spanish. 200, 200? Yeah, yeah. No, no, no. No, thank you, no. Spanish. Nos quería ofrecer el servicio de guía turístico, pero pues no habla español entonces. No solo eso, es un poco caratón. Ah, otra cosa que pasa mucho aquí en la India, le dicen, vale 200 y son 200 por persona.